В небі зірничка ясно сіяє, а у вертепі бося лавдає. Гирди коля, коля і сусенятка від маленьких діток і левенятка, коляда колядка. Sunday. Marching couples are seen already. Be the young yard couple and Hallelujah, kaya Isus ingat kali main tinggi ulu Ангели в небі, славу співають, Бога у яслах, світ звеселяють.